ho deciso di montare le luci qua in negozio considerando che non sono poi così un mago delle luci non sta andando male eh. sono molto molto soddisfatto ossidante fa cagare stasera vi porto nel mondo del cross va bene? che bravo questo qua eh? è molto molto bravo Questo è un momento sexy per le nostre follower donne, guardate un po' che, che pezzo di manzo che ho qua. Il workout di stasera è abbastanza intenso perché è, è suddiviso State con me. la maglietta uguale alla mia? ho trovato la stessa nel tuo armadio, Nel mio armadio non è possibile perché puzza tutto. impossible I'ma lift a finger, put your mixtape in the hospital Nurse coming closer just to witness all that I can do 20 cc's of a double D's Got me trying to clean my D with the upper teeth Upper three is where I'm ranking Hello, Emma Same video Workout No, workout per me è finito Il crossfit Questo eh? Questo qui si rende giorni un assaggio vedete direttamente qua sul canale. Rischio di rimanere senza benzina. Abbiamo fatto benzina e ne siamo usciti vivi. Mm.